सिंह तो सकाल पुरख का जस तिने देवते कारण तिना देवत्या ना कोई वाला है ना छोटा है पता कोई परम के भगवान नारायण भगवान विष्णु जी भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव शंकर महाराज यह तिने देवते एक बराबर हैं ना इन्हों को वाला है ना छोटा है दुनिया के भगवान ने तीन गुण रख दते हैं ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹਨ ਤਮ ਤਮਗੁਣ ਤੇ ਸਤਗੁਣ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ ਜੀਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹਨ ਇੱਕ ਰਜੋਗੁਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਮੋਗੁਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤੋਗੁਣ ਵਾਲੇ ਤਮੋਗੁਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤੋਗਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੋ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੈਂਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਰਾਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗਾਜੀ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੇ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ हे ਅਰਜਨ ਜਦਾ ਜਦਾ ਹੀ ਧਰਮਸਿਆ ਗਿਲਾਨਰ ਭਗਤੀ ਭਾਰਤ ਆ ਉਥਾਨੰਦ ਧਰਮਸਿਆ ਪਰਾਤਮਾਨੰ ਸਿਰਜਾਮਿਆਂ ਕਿ हे ਅਰਜਨ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗਿਲਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਵਿਨਾਸ਼ਾਇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਅਰਜਨ ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਜਨਾਨ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰਨਾਥ ਨਾਖਿਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਨੰਦ ਕਾਮ ਬੈਠਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਦ ਲੈ ਛੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 23 ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 23 ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਛੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੱਛ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ 23 ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਉਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਚਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ 1 ਲੱਖ 8000 ਸਾਲ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਰ ਕੇ ਆਏ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕੰਸ ਦਾ ਵਧ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ 23ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਓਏ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਆਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਗਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ ਸਤਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲਵਾਵਣ ਭਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਗਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਵੈ ਭਗਤ ਜਨ ਦਿਓ ਸਤਜੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਵਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ ਓ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਸ਼ਨੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ